is closing terrible. Estamos en España, caballero. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Hace frío, caballero. Dale, corte. Corte, no, yo no voy